Moikka moi ja tervetuloa tämän päivän videoluukkuun. Tänään me tutustutaan vähän hienompaan tapaan tehdä grafiikkaa, koska nyt jos me katsotaan vaikka tämän eilisen pelin helikopteria, niin jos me päätettäisiin, me halutaankin siitä paljon paljon isompi, ja lähettäisiin vaan kasvattaa sitä tässä Scratchin ikkunassa, niin me aika pian huomataan, että täällä näihin reunoihin tulee tällaista ikävää sahalaitaa, joka johtuu siitä, että tämä on piirretty pikseli kerrallaan tämä kuva, ja sitten ne pikselit kasvaa samassa suhteessa kuin tämä itse kuvakin. Mutta onneksi me pystytään tekemään myös sellaista grafiikkaa, jota oikeasti voi skaalata mielivarattaisen paljon. Eli sitä varten otetaan tänne uusi asuste. Ja sen sijaan, että lähdettäisiin maalaamaan näillä vanhoilla työkaluilla, niin klikataan täältä, että muuta vektoriksi. Ja silloin me päästään tänne tällaiseen erilaiseen työskentelytilaan, missä on erilainen setti näitä työkaluja. Täältä löytyy vanhoja tuttuja, niin kuin neliöiden ja ympyröiden piirtämistä, tekstiä ja maalipurkkia sun muuta, mutta nyt niitä voikin yllättäen käyttää itse asiassa aika paljon monipuolisemmin. Eli jos me otetaan täältä vaikka helikopterin rungolle sopiva väri ja sitten täytetty ellipsi, ja päätetään, että me lähdetään rakentamaan meidän helikopteria vaikkapa tästä. Ja niin sen me voidaan ottaa täältä tämä uudelleen hahmota työkalu. Ja nyt tänne ellipsille ilmestyy näitä pisteitä, joita raahaamalla me voidaan muokata tämän hahmon muotoa. Lisäksi niitä voi tehdä lisää sillä, että klikkaa tänne jonnekin ulkopuolelle tai poistaa sillä, että klikkaa jo olemassa olevaa pistettä. Ja sitten voidaan lähteä hahmottelemaan täältä, että minkäköhän muotoinen se meidän helikopterin runko oikein voisi olla. Voisin lähteä vaikka tällaisesta aika simppelistä muodosta. Sitten tehdään siihen vaikka ikkuna, koska kyllähän nyt helikopterista ulos pitää nähdä. Tehdään sekin täytetystä ellipsistä, jota sitten muotoillaan vähän paremmin tähän helikopterin muotoon sopivaksi. Täältä näin ikään. Otetaan tuosta vaikka ylimääräinen piste pois. Katsotaan miltä se näyttää. Vähän möykkynen. Tasotellaan hiukan. Noin. Joo, se näyttää oikein mukavalta. Sitten pistetään meidän helikopterin jalat ja niiden alle jalakset. Shiftillä saa tässäkin tilassa pystysuoria viivoja. Ja samoin vaakasuoria. Tehdään tonne toi jalas. Se voisi ehkä olla vähän paksumpikin. Voidaan valita täältä tämä jo piirretty jalas ja kasvattaa sen viivan leveyttä näin ikään. Ja sitten voidaan siirtää sitä vaikka ihan pikkasen alemmas, noin. Sitten jalakseen halutaan ehkä eteen sellainen käyräosa. Se voidaan piirtää täyttämättömästä ellipsistä muotoilemalla tätä sillä tavalla, että laitetaan täältä nämä pisteet toistensa päälle silleen, että meille jää vaan yksi kaari. Vaikkapa, tuon voi vaikka poistaakin. Noin. Ehkä väännetään vähän näin ikään. Katsotaan miltä se näyttää. Se on vähän ehkä vino. Käännetään sitä parempaan suuntaan. Ja siirretään täältä sitten vielä nuolinäppäimillä kaiken hienosäädön hengessä. Noin. Tänne jäi eteen tollanen vähän omituinen kohta. Koitetaan saataisiko me se korjattua tuolla uudelleen hahmotustyökalulla vaikka tollaseksi. Noin, nyt tää näyttää oikein mukavalta. Sitten täältä puuttuu vielä ainakin lentoväline, eli tehdään tälle jonkunnäköinen roottori. Voidaan käyttää siihenkin tätä ellipsiä, tällä kertaa täytettynä. Ja tehdään tällä kertaa sellainen ovela temppu, että väännetään täältä toiselta puolelta nämä pisteet peilikuvakseen pystysuunnassa. Ja sitten tähän keskelle voidaan tehdä tämä yhtymäkohta. Noin. Sitten viedään tämä sopivaan kohtaan ja piirretään sille yhtymäkohta tänne helikopteriin. Nyt mä piirsin tuon viivan vähän tänne helikopterin päälle, mutta se ei haittaa, koska täällä on tällaiset työkalut, millä me voidaan viedä tota noiden muiden kerrosten taakse. Noin. Eli nyt se on tuolla helikopterin raungon takana, niin sitä ei kukaan huomaa, vaikka se onkin vähän liian pitkä. Sitten voidaan tehdä tänne vielä toi takaroottori tälle helikopterille. Tehdään se täytetystä nelikulmiosta, jolle tehdään sama temppu kuin äsken tehtiin tuolle varsinaiselle roottorille. Eli väännetään täältä nelikulmio tällaiseksi kahdeksi kolmioksi. Sitten voi viiä suunnilleen oikeille paikoilleen ja Leimasin nappulalla kopioidaan. Sinisistä ajunoista aina huomaa, että mitä ollaan kopioimassa. Ja sitten käännetään täältä toinen samanmoinen. Noin. Jes, nyt meillä on mu aika mukavan näköinen helikoptera, joka näytti hyvältä isossa koossa ja joka näyttää aika hyvältä tälleen pienempänäkin. Eli kun me tehdään täällä vektorigrafiikalla, niin sen sijaan, että me tallennettaisiin tiettyjen pikseleiden värejä, niin me tallennetaan tavallaan tietokoneelle sääntöjä. Eli että vaikka täällä alhaalla on suora viiva ja sitten tässä on osa ympyrää ja muita tällaisia. Jolloin sitten me saadaan tähän tota, tietokone voi tehdä niiden sääntöjen perusteella vaikka kolme kertaa yhtä ison helikopterin, ja se näyttää ihan yhtä hyvältä tai huonolta kuin mi miksi mä oon sen piirtänyt. Nyt meidän helikopteri on vähän eri muotoinen, niin täytyy ehkä vaihtaa täältä aloituskohtaa. Noin. Ja sitten voidaan kokeilla, että mahtuuko meidän helikopteri tuonne laskeutumisalustalle. No ei taida mahtua voin tehdä silleen ovelasti, että mä vähän lyhennän tätä. Noin. Ja voidaan pienentää tätä myös. Noin. Nyt mä luulin sen, että meidän helikopteri voisi jo mahtuukin. ihan vieläkään pienennetään vähän. Nyt pitäisi tietysti oikeasti muuttaa myös tätä lähtökohtaa, mutta Jes, mahtavaa, nyt sen saa pakettiin. Eli tällä vektorityökalulla voi tehdä huomattavasti hienompia ja skaalautuvampia grafiikoita kuin mitenkään muuten. Toivottavasti tekin löydätte tämän työkalun vielä omaan arkipäiväiseen käyttöön. Moi moi, nähdään ensi luukussa.